wechete mm ile kitunyenye tutegera bulungi mengo nga mazo okutegera abazunga bamazo okutegera nti menge bale meredde mm tibaina kya jikolera bwe bagende rankasta bali bamazo okutesa ebya buganda byonna bo bagala kugenda bali bakuba nga bagenze kakati beni kiwanuka yete ye atunuliranga a politician omusajja kya mugambi bene chibona kapwa akizula ngebya buganda byatesebwa dda buganda government was appended mu 1962 constitution ebyabwe byonna mm. bano baagala genda babalemeredde bagenda ku maso plan kufuna center america ebagambye mm. bwe mutata kubanga uh, roosevelt yatula ne chachiro chachiro yali aganya ogenda namugaa nti jangu ebungereza nkumalire ebizibu byo jangu mu america chachiro namugaa nti naawe egwanga lye nafugako ngaetwale naawo ndeete bwotyo mm. ndekaamu akantu abangereza bali plawd mm. namugaka tusinkane mu international waters mu pacific tuteese namuwa ebiragiro nebungereza esigazemu kadiginity mm. namuwa ebiragiro tugenda kubayamba naye nga tubawa mundu tetugenda bawa sente bwemuwangula olutalo mulina okuwa amawanga obwetwaze kati abangereza ekyo tebakibulira mawanga gano gamengo gani mm. ekyokusa tu maso plan ojigenda konga wamala nga amatwali konoka do bwetwaze if you read the, um, the america as imagine as a super power uchitegera mangu mm. ndabazu america ya sports ringa second world war hitira abakube hitira kube europe kajisanje wa america ejiteko mm. kati bwatu ka erankasta mm. ebya buganda nga byagwadda bibasokera ko bali bali bati ati bibasokera kubirala bafuluma abemengu mm. bajja kufuluma kati ebyabuganda byebasokera ku beni nafuluma ngaekimufulumya bamugambye olukiiko lwa buganda lugenda kubeera electoral college lwerondera ababaka abiri mu omu mm. as long as the chief is democratically elected lwaki mm. lwaki gwe tokikkiriza ku constituencies nga kiwonuka agamba nedda constituencies mm, eh, ah, ah, yayagala constituencies bano abakabaka ikanga bakimanyi bwoleeta constituencies gundi abawangula ben dp bawangula nebamusalira amagezi nebaga tusooke tuleeta tulonda olukiiko lwa buganda mm. seru constituencies buli olukiiko lwerondera ekitole baagala kufuga babaka ba paalamenti kubanga you had to have kabaka ka mps botunda mu upc hmm. ekitole eh, kati ben akiwakanya tufune constituencies kati ani yawangula ababaka ba uganda bali mu paalamenti babalondera mengo hmm. ben defeated them naye ye yali takimanyi nti ono omusajja bo baagala buganda eyingire mu uganda badduke ye ben kyamulema okutegeera neyekandagana afuluma kati ono kyava amugamba nti baŋŋambye nti gwayogedde mu lukiiko nti kyotakiriziganyiza nakyo tekijja kukolebwa ekyo tekisoboka buli olaba omukulembeze weggwanga ngaayogera agamba nti ekyo kyensazewo kyekyenkomeredde taba muntu mulamu ono rod fiisa bwavuma kiwanuka namugaa nti toba muntu mulamu aa ekintu kirekera mubbaluwa enamugamba nti omutima gwekikristu bwebaleeta ekintu kyotayagala kireke kikole kife naye tekiwakanyizaawo kakati ebya buganda nga bimaze okuteesebwako amuyita nti yangu tuteese ebya finance naki nga kiwanuka yekandaze afulumye onu principle era n'olukiiko lwa buganda baali tibajja duwangula baleeta omusajja omubbi wobulu nga bamuyita piagulamu wali omusomyeko piagulamu piagulamu yali musajja kakensa mukubba obululu abangereza bamutambuzanga mumatwalo okubabbira obululu bamuleeta wano kyono kabwe yamutunulako nayiwa olutiko eh, ngaamanyiddwa piagulamu yali musajja mubbi wa bululu abangereza ne bamuleetawo nabbire emmengo obululu eh, piagulamu yali musajja ngabba akalulu era olaba kati kiwanuka bamugambye lord fisher amugambye nti gwe ngaabali mu gavumenti ate ate tewaliyeseza bwotyo kuba mmwe muli mugavumenti mukibiina ekiri mugavumenti ate piagulamu yamugamba nti okuva gwekiwanuka lwogenda okwesimbawo nabanaabalala tojja kutegeka kulonda gavumenti yakiwanuka ye gavumenti yokka etategeka kulonda piagulamu yali kyamanuwereketo commission omubbi anti abangereza balaba buganda paralysis yebakoledde nabaga ntukita the law of essentiality buganda yayina law of essentiality nti without buganda uganda could not be conclusive eremye abasajja balangiridde nga ennaku z'omwezi ku mwenda hmm. okitoba lukumi lwenankaga ntwefuze bakankanyiza eggwanga enduulu zivuze era oyinza okusanga nti babinayiisa gavana yeyabagamba nti mukome egindi mukomewo babe pound emitwalo asatu organizing committee eh. gavana yayiwa amagye mu kampala era nero bakola referendum neyitamu amasaza negadde ebunyolo bakuba abanyolo mu kampala banyolo bana bakubwa emboko baddewaabe tenalagira nti police buli akuba omunyolo emukubirewo esasi buli muganda akuba ku munyolo bamukuba esasi oda hey, nono gavana bweberangira yaga nti njagala akiteekako omukono nti oba ddala mwefuze eh, bonna mbayoole amagye ne gayiibwa mu kampala for the first time gavana eh. Eh, naye yagenda okulaba nga gavana bwe yepankira ku baganda abo bayogera omufalisi baabadda omwobu yaabwe nti nti kana akasajja akenkofiira kakunza abantu mbu bagenda wagasumba ajangu ewange okumpi nkulageko lwaki ewange mutyayo ewange ye kumpi bajjeyo abaafuma katikkiro bajjeyo gwekasajja gokonfe jangu nekofini weeri ewaka nagirese nkulinze kano kasimayi kagundi kanakatagala mbunakobakaguze kati oyo ayinaki ono gundi wekikofiira tomumanyi akasiki kagundi kanatinza amanya bamu ekebivuru kanakekikofi bukakunza abanyarwanda eh, lwaki tewekalakasa nga ono mukazi bamugobye eyajja okuyimbira emengo nebamutwala emisinde nga tiwakyayo ngalabiyo kasajja gwe mbw alumba gasumba alumba ewange gikumpi eh, eh, tebayina ndi mukwano gwange owaawe <laughs> bwe namutwala mu state house nabbayo sente yampaako nebamufeera nakola ekivulu wano abaana abayimbira pulezidenti enyumba za pulezidenti tubagiremu sente tubayambe tuleze enakiza okujja amaje gaali gamaze n'okuyiika kabusenga ne bamutwala egindi nja kuba wamaanyi nnyo ne bamujjawuze nenseka nali nkikoledda nibo abantu bajja kati abitekisi baali bamuwadde sente miliyoni eba kikumi ayimbe kati abitekisi webamuwa miliyoni ekikumi ne bamugamba nti mirundi ye talyanguzi bategeeragana naye ne bamuwa nkaaga kati bamuwa enkaaga abayimbi teyabasasula nade nagamba ba state house ndi sente mwazisigaziza e nako kagezi kabaga nti abayimbi saba sasudde nayo balansi wange wana babba kana ne bakawankaka bakaita kakuzanya n'ekikofiira babba kaddayo abaali bazibbye amiri eyo yabayamba eh, eh, eh, baali basindisa basooka okusindika abantu wewange ate bwe baali tebamanyi omuntu omu mu state house yali amanyi nti mu ofiisi yange mulimu enyoolo basindika obuyayeyayi tinadde nenjijja yo nga nsigaddewo okubakulira baduka bavula tewali yali amanyi nti muofiisi yange nnamu enyondo nayinamu entebe yange yaddiba bwereti nti kasaba jjanga nenkusa spectinga nga nva mweno ntuula mwene yeddiba yeyambuuliranga era bangamba nenjikimayo nti evaamu emisota nenjikimayo nagenda nenjijjayo nti entebe yange bakozingira trump eyeddiba lyembuzi yalyandiga negijjayo nalinagirekayo e, anti mwe natuulanga nze kasanakusaspektinganga mhm. sagambaku omukazi eyajja nga yeyuziza bulabuzi neyetekako kyovako oti naga nti ebyaffe byaba biriko nze nedda musirikale wange alina okubeeramu ate nayina wapolisi gwe batalinaku kuntu mhm. saina wamaje nali mbategedde nti bamaanyi kakati kyemba ngamba omukazi owamagye bamucontroling eh, anti yalivudde mubo nakalema type yali nafuna wa polisi eh, ate bamujja mu bisolo yali akuuma mazike nemubuuza gwelwaki bakulesa okuuma enze ndi anti sebo banonyeza kuuma nabula kubanga tempayo <laughs> oyinza okwetika <laughs> oyinza ogimuzijako emundu nogikubya naye ate wange yali tayagala kuvaawo amu different person bamuje mwailo mumazike ngakuma mazike muleke victoria <laughs> nebamuja jakuma enzi baleta omuntu okuleka kayigula yanoonya omusajja naleta ebisolo naleta akuma amazike yabauma abamuja <laughs> mumazike waliyo okuleka evictoria gyebakumira ebizike ebyo ebito bibaseeko banyana babyekongo gyeyali akuuma era nga bwakunyumiza ezzike ezzike basooka ddite baddira amatafensi yaalyo ne bagiteekako amasanyalaze kakati amasanyalaze nalyo gezi likwata akati akaliko e, e, egundi akalamu akaliko ebikoola nesooka liteekayo oba amasanyalaze kwegalyo bategaliiko ee bwakunyumiza amazike nago gamutawaana nnyo bwe bandeeta my first police officer bamujja mukkuuma muzike hmm. naye ate yali tayagala kuvaawo ewange wajjawo omusirikale naavaawo wamu different calacta ah, ah. kati entebe yange ebatawananingikimayo eh. eh, omukazi yajja nga yeyuziza bulawuzi hmm. ataddeko ova kuti musana naga nti ebyaffe bwana mirundi byaba biriko nze nedda ebyaba biri mbyogerera mu lujja lwa okero house hmm. eh, nengamba omusirikale nti omukazi omugjako ogundi ova kooti nga yeyuziza bulawuzi akubenda olwo tembadde mukwatira mu ofiisi baasibe these are dedite people bwembabuli asakwa tabategeera i survived with poison three times bino ebyokuyeyenti nemutegeera yaddaze kweyuliza mu ofiisi mwegalidde avemu ngaakuba enduulu most of these people byemulaba ebyo bya defirement bya brain weight bifu ojjukira akawala akasibya abapakistani e hmm. hey. abapakistani baali bagenda kusapulayinga motoka mu gavumenti kampuni yabwe eyemotobaabayola eh, mm. kakati akawala mm. ako kaali kasiyaza ate omanye abaganda omusiyazi bamuyita nti ayita katwe sikulokotawo si byakuvuga mpanga abaana ze bavuga mm. kyobalaba omwana yabuuza maama we ti maama ebisiyaga ebyo byebalya babifumba batya naffe jyotufumbire ku bisiyaga okulya ebisiyaga kati baabaganda bakugambanga nti oyo ayita katwe taita kuloko tawa taita kwenzuwe ah, ah, kakati kana akawala kari kaita katwe ngate kakaza ate kaita katwe kati nga bakagula sente nyingi abagwenyufu kati omusajja yakawa ya, ya, ya, ya, ya dola 5 kali kabagendo kakabiranga kaina hiv kaina nenzi kugonolia kakati nekalwala bwekalwala nekabera kali kiwa gindi eyo newabidandisa ekiwatule saidi ye nga gyekabeera kati bwekalwala nekabeera dawuni kakati bana abakazi muzikiramu obungi bebategeera nti abapakistan babawadde okugula emotoka okusupplying emotoka mu gavumenti nebakanoonya nekaimplicatinga era dir yafa there was no government department that could buy vehicles from a tanished company nebagendayo nebabagaa nti mutuwe emotoka i remembe obungi ewoman code ovunji yali alinda neŋamba abapakistan tembawa motoka nemu mbalinako omuwala oyo muyinako information tembawa nebabayoola kanga reping amiria nagendayo waliwo nomukyalo mulala alimpigi alinyo mubyabakyalo ebyo ngaakabala kano isitole yako akamanyi abasajja nembagamba abapakistan temuwayo yadde ekikumi temubawa motoka temubawa we met at the pakistan embassy era eyaligundi wa pakistan omugenzi ono gbene katatumba bene katatumba mm. natuuza balipresentate baabwe ne looya nga looya abagamba nti temugoberera byono looya nebagamba mubbi era eriyo omusajja eyali mu miting yo bamwita saalo nga ayino isitir around ndoozi akyakola ku pakistani embasynebagabyomubbi don't give them any money i have evidence to, to demolish these people nedo you know what happened bwe beyambisa akawala ako publicity ebibiina byabayambi ebiva ebeerwa abakazi abo babawa doola emitwalo ataano okulabirira akawala nenziku tebagijanjaba mbubakadamping embalala if she is not dead yalivumiridde bovunji abo kati bene bya brian white neba bitufu oba biki what's the timing mm. nsoyo omukyala owona omuwala eyasembyeyo kemutumi wino ichazo ee fero ngo tayo ee ono umuchale ya sembi umwana ganti alijaman hmm. ya jana ngamba nechifana isho umwana na achimpa na achindaga nanganti njenjaka la kujanja bibu wa mwana une jaman mwala wange alijaman ya zala ni ina gende umusajyo nangu vye misindi ateka na akawala antikekamu goba obogero obo waluwa kalipawa furwenyo kubaji jumasi no nchokola mu foundation ya ati that time agaba sente hmm. era oyo omukyala yasaba brian white omuwala wakoleyo the woman is my friend kiranga mi even yesterday nanga nti baluwa gye basomye ku sipaakasi yange sigiwandiikangako bwe najjewo nakugamba ki naliyagala eh, nti omukazi yagiwandiikaga yagamba si yagiwandiika omukazi anti you see nga bwolaba bano bwe bazannya hmm. ti palamenti naye babadde bagitomezezza eki ee eh. bakakati bagoba ki bagoba ti nemmotoka ono zeyasigalirawo obugagga bwakyayina nazo bazitunde t baagala abawala bano babakwate babafujeko sente ebweru for rehabilitation nga bebakugaa nti abakyala abakubiddwa babbaa baabwe babakole ki babateeka ewantu coronavirus wanagwako mubawase kyobola bagundi yafa fida abakazi bagenda okutegeera nga fida si yabafumbo babatira maka gaabwe infact aba abakyala byonnala byesomenya abadde balembe gundi omuli omweru eyabaddewo emulawuno atalina fomula bakola research wano ku domestic violence abakazi b'e masaka overwelemu baga nti abasajja batukube omusajja atakubako kitegeeza takwagala kakati you must understand the two categories nti abakazi abayigirizi bo bafunamu elementi y'omusajja yeah bakugamba nti n'omukazi atakyakona kagere afuna elementi y'omusajja wayombere nnyo kakati bano abasajja bonna bendaba bano abakazi tebamanyi kintu kimu omuganda bw'aba akuba mukazi w'ekiro abadduukize ne bajja ne bagamba nti omukubira kintu kyakiro ekyeggulo nekyekiro byanjawulo abasajja muddaka abo bonna bolaba abo abasaikoloji bebaali badde bababuulira era era yomusajja hmm. tebamwogezeza aa omusajja najjayo engalabiye nomukazi najjayo engalabiye nobugalubindi bwe tufunye emisango mingi ejya violence mukiseera kya coronavirus no ezi ti misango mingi hmm. or oh, is it because the uh, uh, violence is source? Ah, is it an upside? All the media is now concentrating on hmm. true wound, trivial wound. Eh, eh, eh, trivial issue. Yeah. Mm. So whatever. Now what happened about the name of Twalam psychology? But the Mazoko take it until these are psychological wounds. When our platform of Avala Sibala Rula, the hmm. Havana Bankabal is about Fumila Kusupu in Mumba, the hmm. Embawako, but baby, the Banuako, Kajiko, Kajiko. Havana, guli wembadde nywera omwenge nga bebi muwaku kajiko kabbiya naye nagenda okulaba omwana wange omu mm. yagenda nga yalowooza nti b yakoze cupa yamafuta nabonabona naye omwenge nengukyewaka paka nange lwengumazi naye abawala sibalalula kakati ono yadda kubya bobi wai instead of concentrating on psychology yali badde abayamba ajje ku tv nemuwa platifomu ah, singa yanyonyola bino ebya psychological issues all of these issues are, uh, uh, can be explained by psychologist